ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ರು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಹೋಗದೆ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತೀರಾ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಗೆದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈವರೆಗೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಲ್ಲ ಅದ್ಯಾರೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರಂತೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಇಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಹೋದವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮಾತಾಗಿದೆ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳದ ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ಮನ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಶಾಲುಗಳು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಮಿಗ್ತಾ ಏನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಿಂತ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಡ್ರೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮನೆಯವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಗರಸಭೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡು ಯಾರು ಅವ್ರು ಅವ್ರಾ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ಎರಡೇ ಸಲ ಮಿಕ್ತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ರೊಂಡೆ ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಕೊಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ

ಏನು ಸಾರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಊರುವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ಓದೋಳು ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ಇವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಾಗೂ ಬಂದು ಸಾರಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಏನವರು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಇದು ಭಾಳ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಭಾಳ ವಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾ ನಮ್ಮನ್ಕ ಇಸ್ಕಾ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐಮ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವ್ರು ಬಂದ ಈ ಕಾಲುವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಕಾಲುವೆನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವೈರ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಗಿಯಪ್ಪ ವೈರ್ ಅಂತಾರೆ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀನಗೌಡ ಹತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಕೆ ಬಿ ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಫೋನ್ ಕಂಬ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೆಗೀರಿ ಅಂದರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕದು ಹಳ್ಳ ತೆಗೆದಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರಾಗೆ ಏನು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಾವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು ಇದು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಂ ಅವ್ರವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಗ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಬ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಶ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಬ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಕಾಲುವೆದು ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀರು ಮೋರಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿರೋದು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ತು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿರೋದು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚರಂಡಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಟಿಂಗು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀರು ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚರಂಡಿದು ಹ್ಞೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋ ಸೊಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸ್ಲರ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಹಂಗೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಓಟ್ ಕೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾವು ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವರು ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಗೆಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಏನೋ ಗೆಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದು ಇದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇ ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೇನು ಪಾಪ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರೋದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಏರಿಯಾಕ ಹ್ಞೂ ನೀರು ಬೋರು ಕಟ್ಟಾದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಬರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಮೋಟರೇ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ ಓಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇದು ಮನೆ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಜನ ಹಾಕೋ ಹೆಂಗ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಿನ್ಗೋ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯಮ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏನದು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಮಯ ಮರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಓಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗೋಯ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋರಿಗಳೆತ್ತೋದು ಏ ಅಯ್ಯೋ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನೀರು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ವಾರನಾಗ ಎರಡು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಸ ಎಷ್ಟೈತೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದೋದಾಗಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭರವಸೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಹಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮನವಿ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸೇವೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್